કપાસ એક હજાર એંશીથી અઢારસો ને એકવીસ રૂપિયા ઘઉં ત્રણસો તોતેરથી ચારસો એકતાલીસ રૂપિયા જીરું સત્રીસો એંશીથી ત્રણ હજાર એકસો ને દસ રૂપિયા એરડા એક હજાર નેવથી અગિયારસો ને ચુમ્મોતેર રૂપિયા તલ અઢારસો પંચ્યાસીથી બાવીસો ને પાંત્રીસ રૂપિયા બાજરો બસો પંચાવનથી ચારસો ને બત્રીસ રૂપિયા ચણા છસોથી નવસો ને દસ રૂપિયા જુવાર ત્રણસો ચોપનથી ત્રણસો ને ચોપન રૂપિયા ધાણા એક હજાર પંચોતેરથી તેરસો ને પંચોતેર રૂપિયા તુવેર આઠસોથી એક હજાર ચાલીસ રૂપિયા તલ કાળા સત્તરસો પંચોતેરથી છવ્વીસો ને પાંચ રૂપિયા મગ નવસો ચૌદથી ચૌદસો ને પાંચ રૂપિયા અડદ પાંચસો પાંત્રીસથી તેરસો ને વીસ રૂપિયા મેથી નવસોથી અગિયારસો ને નવ્વાણું રૂપિયા રાય બારસોથી પંદરસો ને એકાવન રૂપિયા મઠ સાતસોથી સોળસો ને એકસઠ રૂપિયા